नमस्कार म कुमार बहादुर मगर म आज यस सात वर्ष क्यान्सर पीडित आरिस थापाको लागि तपाईँहरूको घर दैलोमा सहयोग माग्ने क्रममा तपाईँहरूले जो जति सहयोग गर्नुभएको छ म उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो म रकम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु सहयोग माग्ने आउने क्रममा तपाईँको घर दैलोमा म आएँ होला दुःख नमान्नुहोस् मान्छेको जिन्दगी हो दुःख भनेको एउटा पारो पैँचो हो कसलाई थाहा हुनसक्छ र त्यसै गरी आज पालो पैँचो गर्ने क्रममा म तपाईँहरूको घर दैलोमा हिँडिराखेका छौँ र हिँड्ने क्रममा हाम्रो यो बाबुको निम्ति यो जीवन पूर्ण जीवनको निम्ति सहयोगदाताहरू हुनुहुन्छ आबु खरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय चुमन सरले पाँच हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी आदिमूल युवा क्लबका अध्यक्ष यामबहादुर मगर हाल कोरियाबाट पाँच हजार रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ मैले नै गाउँपालिकाबाट टोटल उपाध्यक्ष र सबै वडाध्यक्ष र ओडा कार्यपालिका सदस्यसहित सत्र हजार एक सय रुपियाँ जम्मा गरेको छु यसै गरी एमबहादुर थापा मगरज्यूले पाँच हजार रुपियाँ हामीलाई यी सेवा मार्फत पठाउनु भएको छ म उहाँलाई अहिले टोटल बाइस हजार एक सय रुपियाँ प्रत्यक्ष आरुष थापाको हजुरबुवा बिरामी पीडित हजुरबुवालाई म हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु र आजबाट म म आफै उपस्थित भएर मित्रता युवा क्लबबाट पनि सहयोग माग्दै हिँडेको छु र सक्दो म आफै पनि सहयोग गर्ने बाचक साथ तपाईँहरूमा यो तपाईँहरूले जस्तो दिनुभएको छ पैसा त्यस्तै रूपमा म पीडितको हजुरबालाई बुझाउन चाहन्छु